Первый перевалочный пункт у нас Переславль-Залесский. Вот наш мега-супер автобус. Как твои ноги? Да спать охота, так-то норм все. Но ну, осталось чуть-чуть. Осталось ехать около двух, двух с половиной часов. Плацкарт-то поудобнее будет. Все? Приехали? Ярослав Стенко, 5 минут. А, да. Можно дальше поехать. Ух ты, этот духота. Добро пожаловать в Ярославль. Спасибо. Спасибо. Почти приехали на точку. Называется Даман. Пляж. Даманский парк. Там сегодня будет проходить... Э, как он называется фестиваль? Экофест. Какой-то экофест. Пока часами не знаем. Сейчас будем узнавать. Идем сюда. Разминочная компа. Под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену команду по футбольному фристайлу Planet Freestyle. Трехкратного чемпиона России по футбольному фристайлу Анатолия Янчева и Артема Никоменко. Ваши аплодисменты! Thank you. Друзья, сейчас вы увидите кадры, которых вы до этого дня еще никогда в жизни не видели. Хотя, <laughs> может быть и увидели, я не знаю. Так, мы пришли на пляж. Этот пляж находится где-то в Ярославле. Как этот пляж называется? Это городской или нет? Были, ну, да. Он нормальный, да? Купаются люди? Купаются, поезжай, да. <laughs> Мы пришли купаться. Да-да, мы пришли купаться. Давай. Ну давай. Что, уже что? Конечно. Ну стоп, а, надо было сказать. Я уже все сказал. Или ножки ваши залезают в Давай, давай, волны сейчас как раз пойдут. И ты как спасатель Малибу забегаешь в воду. Я, не хочу ходить, я не знаю, как это. Ну давай. Не бойся. главное, как леп, ноги тебе не порезать. Да я думаю, нормально все там работа клавиатуры называешь. Ну давай же ныряй, что... Да блин, здесь люди купаются, какая коряга? Давай в волну как раз. Ну решайся, что ты как это, барышня, блин. И барышня, решайся речь. Он сделал это. Нормально? Вообще нормально. Как твои ощущения от Блаблакара? Нет, водитель у нас попался очень хороший. Вроде бы. <laughs> Не знаю, машина тоже хорошая. Нормал фургон. Что? Фургон хороший. Фургон хороший, да.